бай сонсогчтой. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Skywars тоглох болно. Тэгээд Skywars тоглохдоо зөвхөн нэг keyboard тэгээд mouse хоёрын дуу орох болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол э, ийм бичлэг ер нь бол зарим хүмүүс хийгэр ихсэн байлээ тэгээд явж гисэн хийж байна. За тэгээд орцгоё. ийм бичлэг үзэн баярлаа. Тэгээд э, мэдээж хэрэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Аа тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Тэр баяртай.